ассалаумағалейкум абзалым менің алтын інім менің жүрегі мықты інім намысшыл інім міне біздің қазақтың жігіттері осындай мықты болу керек қайырлы кеш иә ағайын туыс бауырларың бәрі аман есен ба ораза қабыл болсын міне біздің жігіттер осындай болып ә, билікке қарсы шығатын болса билікке біз қарсы шықпаймыз ғой біз билікке қарсы шығып отқан жоқпыз біз билікке ә, э, жүректегі ақылдағы сөзді айтып отырмыз иә бәрі бетімен кеткен назарбаевтың жүйесін ұмыту керек назарбаевтың мынау істеген былықтарының бәрін ұмыту керек қазаққа назарбаев отыз жыл мынау істеп кеткен ұрлықтың бәрін қорлықтың бәрін қою керек қазаққа бірлік бірлік, бірлік керек бірлік міне иә ол мына сайлауды айтпай ақ қояйық иә болар болды бояуы сіңді бұл сайлауды енді біз он жерден айтсақ та бұны орнына келтіре алмаймыз енді біз мына билікке қарсы мынандай сөздерді айтуымыз керек ей алладан қорықпаған құдайынан қорықпаған алланың алдында өтірік айтатын алланың алдында орысша сөйлейтін алланың алдында ұры жасайтын алланың алдында халқын сыйламаған билікте отырған бастан шіріген оу қасым жомарт тоқаев мырза мынау жекеменшікті тоқтат жекеменшіктің бәрі мемлекетке қайыр сенің халық қазаққа істеген жақсылығың сол болады иә мен саған айтып тұрмын міне мына абзал бауырымды көрдің ба қалай сендерге тікелей эфирде сендерге не айтып жатқан сендер сол сөздің атасын ұғыңдар сендер соны тыңдаңдар мынау меншікті тоқтатыңдар мына бәрін түгел мемлекетке қайырыңдар мынау тендер дегенді қойыңдар мына зауыт фабриканың бәрін мемлекетке қайырыңдар жердің бәрін сатуды қойыңдар ей жер сатылмайды жер алланікі сен жерді сатуды назарбаев әтейі ұйымдастырып кеткен қазақты қазаққа айдақ салып қазақты қазаққа қырылтып қойып салған ей қазағым оян оян иә бірлікке келіңдер бірлік бар жерде тірлік бар дейді тірлікке келіңдер мынандай мына абзал сияқты намысшыл жігіттерді тыңдаңдар солардың айтқандарының бәрін істеңдер сендерге біз жаман болсын деп айтпаймыз сендерде қазақстанда бейбітшілік болсын дейміз қазақстан мықты болсын дейміз қазақ елі мықты болсын дейміз міне ей депутат мырзалар депутат мырзалар сендер ояныңдар мынау бірін біріңді қамағанды қойыңдар бірін біріңді соттағанды қойыңдар сендер тарихқа үңіліңдер біздің тарихта ондай қазақ бірін бірін соттаған нәрсе жоқ мынау қарттар үйде қарттар үйі деген болмаған жүзікші үй деген болмаған жүзікшілер болмаған батыр қыздар болған батыр жігіттер болған намысшыл жігіттер болған сендер мына не істеп отырсыңдар міне балық басынан шіриді деп сендер бастарың шіріп отыр іріп отыр сендер ірімеңдер шірімеңдер сендердің арттарыңда халық бар иә міне ұлы халқың бар сен қытайдан да қорықпа орыстан да қорықпа қытай кім шегіртке орысың кім құмырсқа міне олар шегіртке сияқты қаптап кетсе қытайың орыстар құмырсқа сияқты шағып алатын болса одан қазақ кем болмайды қазақ жауын аспен атқан біз ақылмен бәрін шешуіміз керек біз қазақ ақылды болуымыз керек біз намысшыл болуымыз керек біз осындай мықты болуымыз керек абзал сияқты інілерім мықты болу керек намысшыл болу керек осылар билікке келу керек міне осындай қалқым деген жігіттер билікке келу керек міне көрдіңдер ма мына абзал премьер министр болуға лайық жігіт міне осындай жігіттерді қою керек осындай намысшыл жігіттерді қою керек мына қазақстанның президенті қылып міне кімді қою керек мен сендерге айтайын ба намысы намысы күшті жүрегі қазақпын деп қайнап тұрған міне арман шораевты қою керек президент қып. қазақ елім міне осы кісілерді қою керек міне осындай жігіттерді қою керек міне осындай жастарды қою керек менің қазағым деп жүректері алып ұшып тұрған ойларының бәрі біздің қазақ еліміз біздің қазақ жеріміз деп тұрған ал абзал інім қос сау бол амандықта бас қосайық сен мықты бол намысшыл бол халқыңа осындай жолдауларыңды жолдай бер президенттің жолдауынан пайда жоқ мынау депутаттардан пайда жоқ сенаттардан пайда жоқ ассамблеядан пайда жоқ біз олардан пайда көріп отқан жоқпыз олар мына қазақстанды